drink, drink, Malamig ang panahon Maabuso mo ko yakapin Ikaw lang gasolina ko sa mga hinahangarin Ang dami kong mga plano na hindi natutupad Ikaw lang okay na parang nakuha ko na Sumama ka sa akin at tayong lang dalawa Gagawin lahat kahit mapagod ang mga paahya Hatid sundo kita kaya huwag ka mag-alala Pag meron kang sakit ako ang medisina mo Ayoko lang magkaluwa ang mga mata mo Laging ipaparamdam na nandito lang ako sa'yo Ano man mangyari mananatiling nasa tabi mo Ang hiling ko lang sana nito ka lang Ayokong lumayo ka masasayang na naman Hindi ko iisipin kung alam ko naman Hindi mo ko iiwan kahit may lalaking lumamang agad Ikaw lang okay na parang nakuha ko ng lahat Yeah Paano pa kung nawala ka? Paano pag sa'yo ka masasayang na naman Hindi ko iisipin kung alam ko naman Hindi mo ko iiwan kahit may lalaking lumamang Yeah, yeah, I know it's hard for us Yeah, yeah, I know it's hard for us Ang pag-ibig lumalalim pero kayang ipaglaban Malamig ang panahon Baka gusto mo ko yakap